נו. מאפיה. כל רוסים, מאפיה. מאפיה. אתה מאפיה. פפואס, בלאט. מה זה פפואס? פפואס זה קניבל, בלאט, מאפריקה. יותר טוב. כן, עם מקל ביד. מאיפה זה? מאפריקה. מה? מה זה? זה סופה פפואסים, אתה יודע איזה יום מחר, דיביל. לא. לא? איזה? אתה יגודי? אתה פושע. ואתה לא יודע מה, מה, איזה יום מחר? לא. אתה פושע שנתנו... מחר לא... נגמר המלחמה עם נאצים. תשעי למאי. דיביל בלאד. אם לא, אם לא, אם לא, שפה, אם לא צבא רוסי, אתה וכל המשפחה שלך נכנס באחד סבון של הרגליים נאצים. גם אתה. גם אני, אבל אני יודע, אתה לא. בגלל אתה קניבל. תגיד. אתה בלאד נמוך. רגע, יש לי שאלה. ליברמן בית סוהר. ליברמן, אתה בלד בבית סוהר צריך להיות עם יומיים, לא, בגלל אתה הביאו בלד עופות מקלקיליה בלד. כן. אבל באמת ליברמן בית כן, בית כל רוסים בית כן, אחד אחד, כן. מאפיה, מאפיה. אתם מקבלים על החשבון שלנו. על החשבון שלנו. אתם מקבלים טיקטס בלד בחזרה. בקסבלנקה. אתה יודע... קסבלנקה בלד. אתה יודע... מרקש. אתה גר במרקש, בלפלמות בלאד, יהיה בסדר, לא צריך מיצובישי, לא צריך לעבוד, פלאפל, חומוס, טחינה, יש, ברוך השם בלאד, אחד פיתה ביום ואתה שמח, למה אתה פה, למה, תגיד? צריך לעבוד קשה, לשלם ניסים, צבא, זה, זה, זה, למה בלאד? היה, היה במרוקו טוב מאוד, אתם חיים בלעד שמש, וואו, בננות, תפתח פה, בנן נפל, בלעד, מה קרה? אה, דיבילים, בלעד. שמו אותך פה, אה? להישרף בבודקה. כן. לחזור, לחזור לקסבלנקה, מהר, בלעד, מהר. לקבלים לכם, מחכים לכם שם. אני תכף יורד מהאוטו, אני אתן לך שתי מכות. כן, שתי מכות, אתה שתי פעמים יכול לעשות לי מוצץ אה, בלי. תכף אני בא אליך. כן, כן, בוא, היום זה הסוף שלך. בוא, אתה אוהב משהו חריף? אתה אוהב משהו חריף? רוצה חריף? אני רוצה רק בידע. יש בשבילך, בשבילך יש חריף, תוספת. תוספת, ככה עושים לא, לא. ופיזדץ. <laughs> באוטו אתה לא שף. אני יורד, אני לוקח לך את זה. כן, כן, כן. Ганав. Эх, ты с ДНБ так от